大家好，今天我们来讨论表达和压抑。表达和压抑是同一个钱币的两面，它们是对立的，但是基本上它们并不是不同的。在表达和压抑这两者当中，都是以对方为中心。我在愤怒，我压抑我的愤怒，我本来要将愤怒。 对对方表达，但是现在我对你压抑我的愤怒，但不管是表达或者是压抑，那个愤怒都继续被投放在我们的身上。这个技巧并不是赞成压抑，这个技巧改变了表达和压抑这两者的基础。这个技巧说，不要将它。 投射到别人身上，我们自己才是源头。不论我们是表达，或者是压抑，我们都是源头。那个重点既不是在表达，也不是在压抑。那个重点是在知道这个愤怒是从哪里产生的。我们必须移到中心，移到那个愤怒、恨和爱产生的源头。 当我们压抑，我们并没有移到那个中心，我们在跟表达奋斗。愤怒在我里面产生。一般而言，我能够做两件事情：对某人表达，或压抑他。但是在这两者里面，我所顾虑到的都是对方，我所顾虑到的都是来到表面表面的那个愤怒的能量。 而不是顾虑到那个源头。这个技巧是要完全忘掉对方，只是去看着愤怒的能量升起，深入自己的内在，去找到那个愤怒的源头，看看它来自于哪里。当我们找到那个源头，就停留在那里，不要对愤怒做些什么。这一点要记住。 不要去碰触它，只要利用它来作为一个途径，只要深入它里面去知道它是从哪里产生的。当我们找到了那个源头，要停留在那里就很容易。事实上，愤怒必须被利用来作为找到源头的一个途径。任何情绪都可以被利用。当我们压抑，我们并不会找到源头。 我们只是跟那个升起来想要表达的能量在奋斗。我们可以压抑它，但是迟早它都会被表达，因为我们永远无法跟那个升已经升起的能量奋斗，它必须被表达。所以，我们也许没有将它表达在 A 身上，但是之后我们可能会将它表达在 B 或 C 身上。 每当我们找到一个比我们弱的人，我们就会表达出那个能量，除非我们将它表达出来，否则我们将会觉得有负荷、紧张、沉重和不自在，所以它将会被表达。我们无法继续压抑它，它一定会从某一个地方露出来，因为如果它没有露出来， 我们将会经常被他所烦恼，所以压抑事实上只不过在是在延缓那个表达，就只是在延缓。那今天分享到此。